और क्या हाल है सब बढ़िया सब बढ़िया और रक्षाबंधन पर क्या प्रोग्राम है इस बारी अरे रक्षाबंधन का कोई प्रोग्राम नहीं है यार मैं तो यार पैसों के चक्कर में मेरा तो बड़ा मूड ऑफ है तू बता तेरा रक्षाबंधन कैसा है इस बारी अरे पैसों की बात तो सबके साथ है मेरे भाई लेकिन त्योहार तो एक बार आता है ना अरे मेरी सुन मेरा जो मकान मालिक है ना पीछे वाला जिसका मैंने चार महीने से किराया नहीं दिया वो मुझे पता क्या बोलता है अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड लाता था तो आप उसने मेरे को मेरे को कई बार पकड़ा लेकिन मैं बच जाता था कुछ कैसे अरे यार मैं उसको बोलता था ये सारी मेरी बहनें हैं और आज उसने आके मुझे धमकी दी है कि अगर तेरी ये बहनें रक्षाबंधन पर नहीं आई तो मैं तेरा कमरा खाली कर दूंगा और पुलिस कंप्लेंट अलग से करेगा वो मैं बता मैं कहां जाऊं चल मेरी बात छोड़ तू बता अरे यार पैसों की तो सबके साथ बात है पर मैं तुझे एक आईडिया दूं नहीं यार तू मेरा आईडिया मानेगा जब भी तेरे दिमाग में कोई आईडिया आता है ना कुछ ना कुछ तूफानी तो होता है यार प्लीज इस बार कोई आईडिया नहीं प्लीज यार प्लीज प्लीज मुझे पता था तू यही बोलेगा पर मेरा एक आता रियल है तो मान मैंने पहले ही कह दिया मेरा कुछ नहीं होना चाहिए उसमें कर ले कोई बात नहीं लेकिन मेरा कुछ नहीं होना चाहिए चल ना मुझे अपना फोन दे यार मेरा मोबाइल तो मत ले मेरा मोबाइल तो मत ले दे तो इसमें तेरे कांटेक्ट कौन-कौन से हैं पर यार मेरे कांटेक्ट में मत जाइयो मेरे कांटेक्ट में मत जाइयो प्लीज यार अरे कोई नहीं मैं मैं करता हूं एक मिनट हेलो हां जी हाँ जी हम एक ऐसे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं सर आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपको मैं बात बताता हूँ हेलो सर हाँ जी आप मैं आपको एक स्कीम बताता हूँ हेलो हेलो हेलो ये किसका नंबर है डी से कुछ लिखा हुआ है डी से लिखा हुआ है तू मरवाएगा मुझे मरवाएगा अरे यार हेलो लक जी जी सर अगर आपने इस बार अपनी बहन को पैसे नहीं दिए रक्षाबंधन पे कम से कम आपको एक ही हजार देने पड़ेंगे अगर आपने नहीं दिए तो मैं आपको घर में आके मारूंगा और इतना मारूंगा मारूंगा आपके तोड़ दूंगा बस मैंने बोल दिया अब मैं दोबारा बोलने वाला मैंने बोल दिया अगर आपने तो आप आ जाओ एड्रेस मैं आपको व्हाट्सएप ये बेवकूफ नहीं जानता किसको फोन कर दिया इसने हे गॉड अगर अब तू है तो बचा ले हे भगवान बचा ले इससे अरे ये कौन आ गया